Φέτος για πρώτη χρονιά το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, το επίσημο τέμενος που υπάρχει για τους μουσουλμάνους στην Αθήνα, δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλοι οι πιστοί το Ραμαζάνι live από όπου βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω live streaming που γίνεται στη διεύθυνση moscovAthens.gov.gr. Αυτό ήταν απέτηση του κοινού χρόνια, έγινε τώρα πραγματικότητα, έγινε πράξη και μπορούν όλοι οι πιστοί να συνδεθούν, γιατί το Ραμαζάν είναι κάθε μέρα για 29 μέρες, γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάει, είναι η πιο σημαντική γιορτή των μουσουλμάνων ο μήνας του Ραμαζανιού είναι ο μήνας της νηστείας, όπως έχουμε και εμείς το μήνα της νηστείας, και για αυτούς είναι μία από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τον μουσουλμάνο Βέβαια. ο οποίος δεν μπορεί να έρθει απευθείας και αυτοπροσώπως στο Ισλαμικό τέμενος ή για κάποιον που θέλει να ζήσει από όπου βρίσκεται στη χώρα το Ραμαζάνι ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δίνει τη δυνατότητα τη ζωντανή σύνδεση με το επίσημο Ισλαμικό τέμενος Αθηνών και τον Ιμάμι που προσεύχεται κάθε μέρα στις 9 με 10.30 το βράδυ. Πράγματι, πολύ σημαντικό. Κύριε Βασιλάκο, να σας ευχαριστώ ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μα με τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα σα. Θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγε μέρε. Εννοείται, με πολύ μεγάλη χαρά. Σας είμαστε περιμένουμε. εδώ σταθερά. Κανένα δεν φεύγει για Πάσχα. Όλοι είμαστε ακόμη, εδώ. Ακόμη πιο κοντά στι εκλογέ θα είμαστε. Σουβλίζουμε εδώ στην ΕΡΤ. Στο πρωινό τη ΕΡΤ θα πέσει η ηλεκτρονική σουβλέτη. Σα ευχαριστούμε ε, πολύ. Να είστε